imatge PDF RGB a CMYK el primer i més important és tenir instal·lats aquests dos perfils aquest per a pàgines de color i aquest per a, per a PDFs de, actual quan tenim això el següent que hem de fer és obrir un PDF RGB Illustrator tan senzill com arxivo modo color de document